Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı Bu dövrün ən mühüm hadisələrindən biri ana dilində ədəbiyyatın güclənməsi və geniş yayılmasıdır. 13-cü əsrin birinci yarısında yaşayıb yaradan İzəddin Həsənoğlunun əsərləri ana dilimizdə bizə çatan ilk nümunələrdir. Lakin bu nümunələrin yüksək bədii keyfiyyəti onlardan çox-çox əvvəl ana dilimizdə əsərlərin yazıldığını deməyə əsas verir. Aydındır ki, ədəbi təcrübə ənənə olmasaydı, bu cür kamil əsərlər meydana gələ bilməzdi. Yenə həmin əsrdə yaranmış Dastan Əhməd Hərami poeması ana dilimizdə yazılmış ilk epik əsər kimi qiymətlidir. Bu dövrdə Bürhanəddin 14-cü əsr, İmadəddin Nəsimi 14-cü əsr, Kişvəri 15-ci əsr, Həbibi 15-16-cı əsrlər, Xətai 16-cı əsr Məhəmməd Füzuli 16-cı əsr bu kimi görkəmli sənətkarlar ana dilində, doğma türkçəmizdə ölməz sənət əsərləri yaratdılar. Həmin dövrdə yaranmış ədəbiyyatda insan, onun mənəvi azadlığı, saf, səmimi hissləri, şərə, zülmə nifrəti geniş əksini tapmışdı. Ölkənin vaxtaşırı müharibə meydanına çevrilməsi, insanların məhv edilməsi, vətənlərindən didərgin salınması ədəbiyyatda humanist ideyaların güclənməsinə səbəb olmuşdu. Sufizm, hürufilik təriqətlərinin geniş yayılmasının bir səbəbi də məhz bununla bağlı idi. Bu dövrdə yazılı ədəbiyyatla yanaşı, şifahi ədəbiyyatın inkişafında da irəliləyiş nəzərə çarpırdı. Aşıq Qurbaninin müxtəlif mövzularda olan qoşma və gəraylıları dərin məzmuna, yüksək bədii keyfiyyətinə görə bu gün də oxucuları valeh eləyir.